तो आज हमारे साथ मोहित है मोहित का फर्स्ट सेशन है छोड़ देंगे मोहित ब्रीथ आउट काफ़ी टाइट है ये काफ़ी एक्सरसाइज करता है easy easy relax okay easy breathe out easy छोड़ देंगे just leave it oh nice nice. easy relax and relax bro easy then give time for yourself relax okay come